kedua-duanya sedap. Tapi... Una use. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan kudapan. Ni kudapan lah kan yang sekarang ni orang memang suka macam-macam jenis, macam-macam brand yang ada dah dekat Malaysia ni. Ini mo mocha chocolate. Ini keluaran pertama dia orang tahun lepasnya. Aku dah rasa so uh, so far aku suka lah walaupun aku bukanlah penggemar mocha, coffee apa semua tu. Tapi aku boleh terima lah rasa ni aku suka lah. Dan tahun ni orang ada keluarkan yang terbaru. Iaitu White Crunch and Crackers in Macchiato Chocolate. Ini yang terbaru. Okay, untuk harganya yang ini RM1.15.90 ini mahal sikit RM1 daripada yang ni itu RM16.90 kalau korang nak korang boleh dapatkan merata dah yang jual orgasm crunchy ni. Yang ini aku rasa sedap. So hari ni aku nak cuba juga yang baru ni. Macam mana rasanya. Kalau korang boleh nampak kat sini beza dia. Yang ini yang terbaru ni macchiato coklat. Yang ini mocha coklat. Mocha kau bahagia tiba. Okay. Tanpa buang masa marilah kita cuba makan ya. Rasa. Oh ya, yeah. sebelum aku start makan, apa kata korang like dulu video ni like tolong like dan juga yang belum subscribe sila tekan butang subscribe kat bawah tu yang warna merah tu padam kau warna merah tu okay? jangan lupa untuk subscribe ya Okay mari kita makan Okay, memandangkan aku dah pernah rasa yang keluaran pertama dia orang itu mocha, uh, mocha coklat ni. So, aku nak cuba yang baru dululah. Saya cuba yang baru. Okay, mari kita cuba. Sebab dah letak ni susah nak kau. ah jadi kita makan macam ni lah. Sudu garpu. Baik, bismillah. Nak close up sikit. First bite untuk korang. Up. Bismillah. Bismillah. Rasa dia just nice White chocolate ni tak terlalu manis Aku rasa lah white chocolate Yang paling penting aku memang suka Sebab bila dia ada campurkan dengan cookies Dan ini betul-betul cookies Bukan Cereal cookies hmm, Rasa dia memang sedap Tak terlalu strong Pada aku lah, Tapi okey lah Tak ada manis sangat Enjoy lah boleh makan Aku nak makan dengan roti Apalah ni aku makan lagi satu Bismillah Ni simpan tak ada roti. Sedap weh. Tak sangka selain ini ni pun sedap. Kalau tak suka mocha, bolehlah beli yang ni. Serius. Ha, susah kan nak makan coklat pun beria kawan. Ha. Kan tumpah pula sekejap. Nah, korang pula rasa mocha coklat. Aku yang buat bunyi. Bismillah. rasanya masih sama ya. Tak berbeza. Susahnya nampak terseksa kan aku nak kau ni. makan dengan roti eh. Nak tahu aku pilih yang mana? Tunggu sampai habis. Tak lama ni. Kejap lagi dah nak habis ni. Tunggu, tunggu jap, tunggu jap. Tak adanya macam sinetron ke drama, ke drama tu tak ada, tak ada. Sikit lagi habis. Gitu. Besar pula cookiesnya. Alah, macam tersiksa jangan tengok aku buat ni. Kita campur ya sekali. Hmm, ni sekejap gila makan. Kalau korang tak nak makan macam tu je, korang boleh makan dengan roti. Boleh makan dengan aiskrim. Boleh makan dengan susu. Macam makan cereal tu. Ha. Macam tak boleh tutup. Okay. Tengok aku makan. Tidak ah. Saya akan makan roti coklat. Tapi kelebihannya crunchy-crunchy. dah terasa. Berat weh. Oh, dah banyak kan aku makan. Dia tak muak kan. Kalau makan sebalang tu dia muak lah. Kut. Kalau kau hantu coklat tak lah kut. Kut. Berapa banyak kut aku. kedua-duanya sedap. Tapi aku rasa aku pilih yang ni. Aku rasa lah. Tapi boleh je makan. Entah. Mungkin sebab ini dah pertama kali aku rasa macam tu. Aku suka yang tu. So aku akan suka yang tu je lah. Aku makan je. Kalau dah tak ada yang ni aku makan lah yang ni. Boleh je tak pun makan dua-dua. Itulah maksud aku. Kalau nak bagi markah aku jarang lah nak bagi ting-ting-ting. Berapa -ting sama je aku, bagi sama. Kalau aku bagi ni 4/5, ini pun aku bagi 4/5. So, sama. Apa-apa pun, terima kasih pada yang sudah sudi menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe kat bawah tu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu saja. Bye bye. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding.